geçiyorsunuz. Ne oldu ona çok iyi. Ula tushgandan keyin lutf bo'lgandan keyin to'rtalamiz birlashib kelishimiz kerakda lutf bo'lgandan bitta yig'ilishimiz kerak No. odam ko'rmayapman azik brat odam ko'rmayapman sizchi Okay. Menda zapsda mikrofonni yoqsam, zapsda ovoz yozilmayapti. Yo, o'sha yonib turibdi, menda bo'lmayapti-da, birinchi buzilganmi, bilmayman. geçsek futbol oynarız. Sekme sekme konan. Şu kaçıda morsun moruş gece. Adam karımla yapar size. Azıcık biraz 3x bu vereyim. Okay, okay. mendayam bor ekan o'shanda oling Mark the location. Tekrar flash vurdum. Watch out. Adam var mı? shu oxirgi karta odam ham kam tushgan Get in the car. Az az. Próbálom, most nyúl. mire Absolutely not. look you. UMP mini. Okay, Каракелли кылышыбызга жакчы. Дона. Kanter'de tarihsel bakıştırdı. Okay. Özüm sıkılandı. Olas mı? Hunter. Kanter. Hayat Kemal. Вообще, забрам Рейдж Мартановичу да пранкка. Ham sizlarga o'xshab o'y bilib, qo'lim qaltirab ketyapti-da. sayacağım Bizda hayajon boshladi. Yo'q, yoshdan eng qizig'i eng qizig'i birinchi marta pashtik shilsa ham bo'ladi umuman qaldirayotgani ham yo'q farqi yo'q bir qo'rqitdi marker o'ttiz mingta yigirma mingta obunachisi bor odamda ham hayajon bosa ekanmi dedim nima manda bo'lgan unaqa narsa qachonlardir bir ikki brat kerakmi gapirmay qoladi odam ishoninglar olmay qoladi qo'li qaltirab 4x bor patron bor Qo'li qaltirash holi va hmm, endi ham bo'lgan hmm, endi ham bo'lgan ozingiz qaltirab qoladi soqqa tekkanda bitasmi? ha ha boyaman kofe ichdim i got supplies Gapirolmay qolasiz. Awesome. Ha. nima qilishimni bilmay do'zlab Need to join them, man. Like. Надо звонок en düşün Fakir bırak. Bagi olarak. Hakem ayak gelin ana vurmadı. Paraşütle uçup getirmiş. Düşen Mekke'ye gelirse Ronit'e bu zaman oraya Varakan belki varak. Baby, come to the device and Center deneme var. Evet, gördüğün ortaya mı buraya dikkat hayır? Yürü gel yapmaya da sonra ışık tabanı olarak. Ben yanımda. Ben yorum ektim. Cidden tamam. içeriden al. Televizyon altı. Çörük sen bu. Yok ulan. Ekim pekim lan var. Bekle kita ketin bagi nawa be. İkisat var ki ya. Untuk internet normal. Bir çort vay bela. Paraşüt kuruyorum. Toktayım. Umarım haltörüzden ol. Düşüp gidip oğlum. Orundaydın. Ne işte işlemen etki var? Dilim veremem. Takside bu ön Quello chetto cururi. Ma ne scatena. Bakalım alakalı Oh, vei cosa, che c'è? Mostra o que Né? Ótimo, informação. mini mini. Morte lütfen. Metre, ok de oraya mı? Okay. Stefan soğukta tuva da atlayın atalım oldu. Arka kim olsun ne olsa. Ma, arka rasxolga suvli joyga tushib bu yurtdek bo'ladi qayga tushaylik merkaga o'tib Yok bunlar Mehmet adam boş. Watch out. Hayırdır? Watch out. Watch me, Bot mı bot? Bizde tekke birlet düşette bot. Mashina olib kelinglarchi, boramiz shu yoqqa sekin. Absolutely not. Bizlar bizlar sizni yoningizga Bizlarchi polyadan farqi yo'q. Ikkitoramiz. Rost, rost, suhbatga qo'shib, rosti easy Ölüp veremez. Kelileri mi yaptı. Tepalik öpürülse tepalikte yakşıya durursa. Bilgir bası git poketle varamaz bizden. Top 20. Oh burada. Vurup tarakan ekendiydi abi öyle. Kuzuna yok kodki. Yo bize işgal etken bölemiz. PUBG'den çıkış. İyi. Saat 2'den mi? Да. Ванная гробы шалетки. Allah. Video yaptırıp TikTok'a koyacağım. Şarmanla diye oturttu bana. <laughs> Ya yüreğiyle ya kımırlayla. Ya biz taktika bilan. Mana ey bagi bagi bagi bagi Biz taktika bilan o'tib, biz Beni sağ getirin. Bu Frank Cruz'u hayalgarlık için uçuyor. Püskü kamyonlarda. Bayi bize. Selam. Bularni bagisi Nito kelyapti. Mana, mana, mana. Odam. Minus Minus minus. Birla, Yumpini kilchasi quvolishi kerak ekan prankka. ቢምፒ ኪል ቻት ቅልሽ ኪል ይጥ ማመንጎ ጥሮ ሳምች ምድ ይስለ ኦኬ ንመዲስ ይህ Yeah, but good. No. Okay, Mark the location. Hiç the Okay, Marked a location. Watch out! Marked a location. Hartiye I am yoqqa borish Watch out. Zona kelsa havdirab qolamiz. Okay. Get in the car. Çökmeyin çöşmeyelim çöşmeyelim. Rona, Rona yürü yaptı. düz. Belki yotuk kırarız ateşim. Zonadayken ötlen görmez gerek. Not. ده ما تشكل خبوبتي باقيين يا مجرلا Marked a location. محکم بوسیم لیکن جان یا مانیده اون اینی مگر وجود ترکم برم بود Absolutely. Big Gordon, you don't do Teşekkürler. İyi boya bizden yok kaldı. İkincisi bekar alt kızdı. Yunus be AVM var bula. Gel lan çıkar onu olmaz gerek. Ama da ortadan bir var mı? Watch out! ulaga tortulamız tortilamizmi O zona zonaga qaraylik ishlayapti mana şey yerda bironta kemp mana shu tog'lik pastlarga tushib ketmasak bo'lmaydi bir minut qoldi tez o'ylashimiz kerak o'ng tarafdan ketamizmi chap tarafdanmi tenglar tenglar tezroq u yoqdan ulgurmaymiz brat ammo men meni metkamdan ketsakchi yigirma sekund qoldi yetti sekund qoldi уже yetti sekund o'tiring ey menga kim o'tirish kerak tezroq o'tiring e, zonaga ketavering men bu tarafdan kirdim bo'lmasa Watch out! Watch out! Watch out! Marked a Yo yo location. tırmandı Nerede bu odam? Watch out! Bana tepemde bomba olsun. o'zi bir kishi qolgan bir kishi qolgan yaxshi Victory, Victory belongs, belongs to us. us. We're the best. ఆ చోయుకు అరవై వేయం Ver böyle. Ucuz ucuz. İşte 6 tamirli 5 tamirli. Yaman toprağı var. Yomon. Akos nati, natijala chiqadimi natijala chiqamiz 13 ta kill bo'ldimi obshu Okay. Andan ekan bitta topbir oldik-ku. Pattasa ko'proq berish kerak. Hozir natijalar qachon chiqadi? 10-15 ta. Hozir hisoblayapman. E, qaysi guruhda What <laughs> about bo'ti. Okay. Üçge de çıkayım mı? Ye. Kim göçküde kalaman diye yaptı. Kim de kim Ee, kim de iki lobby kere, vardı. iki kere easy'siz hozir yani. Biriga bir, Bize bize Valkyrikalarimiz sizlar biriga bir, azik. Qaysar balki raql etmayapti. Gel kine monoram. Kimda bor bor? Manda bor. Valla, manda bor. Oching, kim ocha? Oching. Vasker bilan. 416 yana invitat qo'yib chiqman. Voy billa. Tepaga chiqib siz bola hazırlaşsınız. Biz de hazırlaşırız. Team match, let's go. Okay. Reloading! Aydan, shoot, grab me, Okay, as Capitera, Enemy killing spree for the red team! Marked a location. Killed! Reloading! Cover me! location. Half of the match is over, and the red team is in the lead. The red team is in the lead. дунд нь ядгүй ч уруудыг гэж хийн. Marked a location. 残り the red team! Be careful! You're losing the game! The red team is about to win! Ya bırak Marked a location. Ulan ne yapıyor? Ulan ne yapıyor? Enemy down! Reloading! Niye? One secret pal. Vermeye tünek şimdi şut. Biter şefter bitmez oyun Red team victory. Good, bir secret pal gönder koydu. Josh Josh bacalar kan. Ye hey bu kanak oyun. Ne şu oyun me. Ye böyle Metre belki güzel. Bize tarakan. İyi iyi. yaptı. Full. Metke vermeydi. Full. Aa? Silama mı ama metke vermeyip yani. Bitti bitti metke versen kulağına gelen bu bu yoqda ochib yotamiz orqadan kelib otib tashlayveramiz e turnir nima bo'libdi akalar turnir minutga o'ynamaymanmi telegram kirib kelin ikki gal nomol biz o'n oluvdik ikkini beruvdi hozir biza necha ekanmiz beshmi hali yo'q ko'ramizda to'p bir boru bitta yoki kilga qarayvermikan hammasiga qaraydi fil top bir bizaga boshlanishiga bo'laveradi biza urushmaydi to'p besh to'p olti degan chitaklarni yig'ib keling kimni hech kimda davron aka yo'qmi Selim uçurdunuz mu asker? Selim uçurdunuz mu diyeyim ha? Süremiz yok o tamam. İyi. Selim de söktü. Yoş yoş vallahi Hakan. söktü. Hazır YouTube'a kırsam bit tamam böyle. Gülsüm. <laughs> bu nima deydi mani izlayapti deyapti nima deyapti yo'q unaqa demanglar hozir tik tokka kirish stream yo'q boraman tayyorgarlikka tushmagan qizni aldab yozdi oqshom soat bir ikkilardan keyin faqat qizlar anavi tashir ekan подборga sizlarga yangi layfxak topsiz demak ular kim bo'ladi ho ho ho ho ho pokizalar ey pokiza hozir arab arab toji moji boshqa iroq o'zbek o'zbeku hali ertalab demak ham pranzotlardan keyin kela oqshom qaysidir payt qarayman faqat qizlar tashlayaptiku hmm. oqshomlarga bilaman panda manda tashladi hozir sizlarga ham mandek bo'layotgan narsa ko'rinadi da nol nol nol nol bir biletni to'r qilishim kerak nechi pul xarajat qilishim kerak mana хуй deb nima qilishim kerak deysiz letnik to'r qilishim uchun nechi pul xarajat qilishim kerak bölüm alayım. yüz gibi alayım. Haftalık kütüphanesiz. Haftalık gibi çizgi Bir adam tur. Karoçi üç hafta oldim. Şu şey, 3 haftalıydı. Hani turtin turk tili anaqani materiallar takrorlikka qo'yardim. Jonli deb bitta kuturish. Hm. Ular bitta parakatga tushmayapti. nima kod? PUBG. Me kut. Ha, uni material uchun ochib Uzi puzi gadjili padjili tushib qolsa. Jiyam shuncha shu darajada ko'p bo'lam. Nechming qancha yosh sarflangiz? Sensiz men zor bulaman azizim Hasta bo'lmagan don okay